気ままにゆらゆらと揺れながら何も考えないでよあの高い空に浮かんだ雲のように雪が喧騒 の心もかき乱されて膨らんでた不安コンクリートの街が閉じ込めてしまう Yeah. し込んだ缶コーヒー週末のプレゼントをしよう肩を落とす君に花束を 明日はどんな空が見えるんだろうたとえばダメだとしても